Hola, mi nombre es Alison Medina. Tengo 29 años, soy brasileño y trabajo como profesor de inglés. Mi lengua materna es el portugués y también sé cómo hablar en inglés. Decidi aprender espanhol porque quando eu estava nos Estados Unidos, me encontrei com gente maravilhosa procedentes de países de habla hispana. Também quero aprender espanhol para mostrar a mis alumnos que es posible aprender otro idioma, aunque no adelantar esto parezca imposible. yo estudo con el Duolingo y también escucho canciones, ah, asisto asisto novelas y seriadas en español. Muchos dicen que el aprendizaje del español será más fácil para mí porque yo sé hablar portugués, pero esto no es cierto. Yo hice ese texto con la ayuda del Google Traductor mío. Yo he repetido solo varias veces antes de grabar ese vídeo. Este es mi primer vídeo en español. Espero que no he hablado de tonterías. Acepto sugerencias de materiales para poder estudiar. Gracias por verá hasta tá aqui e te veo em um vídeo próximo. Hasta luego.